再说一遍啊，因为有的人你那个步伐还是不对。你看左直，如果你换步，这就太慢了，这是非常规逻辑。所以你要借助这个前手刺拳或者这样，然后往前右腿，右腿，看右腿往前走，空中在跟左腿一样的平行的位置，然后左腿滑出去，蹦，这都是很轻的动作啊，很快的动作，蹦，然后伸，然后马上换步。 中扫，直拳，直拳一样，扫踢换步，嘣，一定要护头啊！再来一遍，再来一遍，快的，嘣嘣嘣嘣嘣，啊，换个角度，换个角度，再来一遍。如果你没有办法把重心都拉到右腿，然后快速的做换步，你这个动作肯定很慢的啊！来一遍，咚咚咚咚你看这一下打完后直，我换没换步？到底？我换了吗？没换。 我也不知道，我说我也不知道，我我我来一遍，我慢点啊。三，我没换，我没换。为什么？因为你瞬间把重心拉到前面，你拉到后面，你不需要换，这是一个原因啊。还一个是高级技术，这不是新手技术。新手当然要换了。而且，你说不换步，哪有那么大的力量，对，没有那么大的力量。但是，如果你不换步的话，这个可以很快。那如果他的手。 他的肘子没有保护肝脏的话，一下就爆肝了，明白吧？来，再来一遍完整的，啊！整的慢一点，再强调记住啊！前直同时往下甩手，借他的力，空中换步，落地落前面直接借他的力，后肘直拳拉回来，光扫踢，然后扫踢完了，我们再加一个组合啊！因为刚才你练过这个技术，你可以加完扫踢的直摆直摆低扫，把它练出来啊！你可能觉得，呃，组合可能太复杂了，对不对？太复杂了，没关系。 你练就是把复杂的，稍微简单点的复杂组合结合到一起，然后你找这个感觉，之后你打的时候，可能你能用到里面的十分之一或者五分之一都有可能啊。连连起来可以吗？直摆加右腿碎晃啊，来，来一个，再来一个啊，来，来，嘿嘿，又反过来啊，再来一个，再来一个，换个角度啊，你看，你看，把视反应过来啊。 好，来开始，找到回合，找到同伴，全中一点，准备。